Xo'p, hammaga hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan korona materialini oxirgi bo'limini hop ko'rib chiqamiz. Undan tashqari yana korona fizikal materialda yana bitta bo'lim bor. O'shani ham ko'rib chiqamiz. Hop, hozir birinchi advanced optionsga kiramiz. Bu yerda self elimination degan narsa bor, edik-ki. Hop, bu narsani hozir amalda ko'radigan bo'lsak. Hop, mana materialni shunga ver beraveraman self illumination bizada obyektni yorish anaqasini imitatsiya qilaveradi lekin buni mana bu ham o'zi yozib qo'ygan yorug'lik elementi sifatida foydalanish tavsiya qilinmaydi ho'p masalan bunga bir beradigan bo'lsak mana bunaqa shakli keldi ho'p rangini masalan o'zgartiradigan bo'lsak bizada nima tomonda mana bunaqa har xil mana bu atrofiga nur e, chiqarib yorug'lik anaqa qiladi ho'p bu narsa e, har xil mana bu yorug'liklarni imitatsiya qilishga foydalansa bo'ladi agar korona materialni o'zi ishlayman deyotgan bo'lsanglar lekin agar korona materialdan boshqa yana varianti ham bor karon light ampl uni xudo xohlasa keyingi darsda o'tib beraman keyingi darslarda xudo xohlasa ho'p bu e, masalan obyektni mana mana shu anaqa yordamida yoritishinglar bo'ladi faqat yana bitta narsa bor agar bunga tekstura beradigan bo'lsanglar masalan hozir qanaqadir bitta dirt kartani teksturasini beradigan bo'lsak bizada mana bunaqa oy va shunga o'xshagan narsalarni qanaqadir effekti hosil bo'ladi ya'ni mana bu oq qora karta bu yoqda o'ynab turib hashtak effekt hosil qilib beradi endi hozir xuddi e, bu lekin faqat render vaqti bunaqa e, material bilan ishlangan e, obyektni renderini vaqti oddiy misol Caron Light MTL bilan xuddi mana mana shu narsani chiqaradigan bo'lsak masalan materials Caroni hozir o'tib keta qolaman Caron Light MTL color mana berib Caron Light mtl chiqaradigan bo'lsak xuddi shu narsani bizada natija bundan ko'ra ancha yaxshi bo'ladi va render vaqti ham ancha tezlashadi hop multiplayer 5 berilgan ekan mana keyin Caron Light MTL yana qo'shimcha e, funksiyalari bor masalan opacity degan joylari bor opacity nima vazifani bajaradi masalan opacity-ni hamga beradigan bo'lsa, o'sha qora joylari yoritilmaydi, e, oq joylari yoritiladi. E, kolorga shunda biz xohlagan boshqa rangimizni berishimiz mumkin masalan qizil mana bunaqa holatga keldi hop buni hozir oqib qo'yamiz yana misol temperaturasi bilan ishlamoqchi bo'lsanglar masalan chiroq qo'yib olsanglar o'sha chiroqni aniq temperaturada yonishini xohlayotgan bo'lsanglar general koronada korona color degan narsa bor mana bu yerda mapsda hop mana bu yerda mana ko'rayotganinglardek to'rt xil besh xil variantlari bor xohlasanglar ham bitta sonlar bilan tersanglar bo'ladi masalan ellik yuz masalan o'n besh deylik Yani yeşil sıfat renk hasıl böldü. Ama bana bir kaladigan e, bir şey. 0 0 ton bir. 0 ton number. Kaladigan bir şey. Bana rengi. Üzeri koordinat. Hala seyle temperatura bilan işleşiyle bilen. Bu aslında şu temperatura bilan ishlashga qulay bo'lgan narsa. Mana antan. Tur yarım inkel indi diyon bir sen. Ben de. Ben Shader, e, o'sha temperaturada yonadi mana bunaqa holatda bo'ladi hop davom etamiz yana bizada mana buni hozir self illuminationni o'chiraman yana bitta aytib ketmagan joyim bor o'sha narsani hozir aytib ketaman oddiy korona materialni berdik va mana bitta roughnessni nolga olib tushaman metal materialni hozir hozirib e, olaman hozir mana qanaqadir bitta metal hop rafni sinildi bamp boshqa anaqalar yo'q anizotropiy misol beraman qirq besh e, bir bir anaqada hop mana buni rafni endi azinchi ko'taraman masalan nol butun uch bizda mana bunaqa anizotropiya hosil bo'lyapti ko'rayotganlaringdek advanced options bo'limida buni biza e, bursak bo'ladi aylantirsak bo'ladi mana masalan uv koordinata bo'yicha o'zgartirib qo'ysak bo'ladi bu narsa bizga nima yordam beradi ho'p mana lokal aksisi turadigan bo'lsa misol man obyektni buradigan bo'lsam mana bu teksturasi o'zi bilan birga burilyapti agar mana uw o'tkazib qo'yadigan bo'lsam mana obyektni yana o'zini holatiga qaytaraman birga o'tkazaman mana buni hozir mana aylantiradigan bo'lsam ko'rayotganinglardeki inizotropiya e, joyida turibdi obyektni o'zi aylanyapti faqat ya'ni uv koordinatiga faqat bog'langan ho'p yana bizada alfa mod degan narsa bor bu yerda hozir default turibdi agar buni e, alfa e, kanal bilan ya'ni render elementda mana bitta ho'p korona hozir esimdan chiqib qoldi color, bloom layer, caustics, components, shadows, source color, hop. Qaysi dana? Ha, SS masking ID berib turib, mana menga misol primitive ID и nechidir misol son beradigan bo'lsak, o'sha narsa bizda hamma tomonda boshqariladi. Alfa kanalda o'sha narsa e, qora bo'lib ko'rinadi. Masalan, e, always black deydigan bo'lsak, hozir mana alfa hozir anamni holat turibdi start er bosadigan bo'lsam always mana bu obyektim alfa kanalga ko'rindi always white deydigan bo'lsam misol orqasini bekitib qo'yaman alfa kanal har doim oq qilib ko'rsatadi e, defaultda tursa bu e, o'sha o'zini necha anaqasi bo'lsa o'shanda ko'rsatadi hop yana propagate masks masalan always bosib qo'yadigan bo'lsam manda o'sha kartalarda anaqani mana ko'rsatmay ko'rishni o'tib ketadi aynan mana shu materialda ho'p roughness и glossiness bu mana bu o'sha o'zgarib qolgan unaqani bo'linma e, nomi masalan hozir buni roughnessdan glossinessga o'tkazadigan bo'lsam mana bu tomonda e, base layerda уже glossinessga o'zgardi ya'ni reflexing glossiness o'zimiz oldindan o'rgangan anaqaga ho'p man hozir buni roughnessda qoldiraman hech narsa o'zgarish bo'lmaydi Xo'p, undan keyingisi Ayo armut. Xo'p. Buni to'g'ri desam nimaligini hali o'zim tiklab ko'rganim yo'q. Agar anaqa bo'lsa, e, o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. E, qiziqadigan joyingiz bo'lsa. Xo'p. Bu yerda mana shu narsalar. Hozir bularga hech narsaga tegmayman, defaultni qoldiraman hammasini. Va materialni, ya'ni shu oddiy materialga aylantirib qo'yaman. Boshqa oddiy material e, olib beraman. Materials, korona, korona legacy legacyda ham ko'rib chiqadigan legacy legacyda ham xuddi o'sha bo'lim xuddi o'sha anaqadek hop control z eng pastga tushadigan bo'lsak mana advanced options hech narsa o'zgarmagan bu yerda self illumination bor yana color bor uvw hammasi shu o'sha faqat bizada pastiga anaqalar qo'shilgan va bu yerda pbr mod bor pbr modda hozir aytib ketishim kerak sizlarga masalan deylik mana bitta qanaqadir bitta 6 rangini qora beraylik mana bunaqa plastikka o'xshagan materialimiz bo'lsin hozir pibarmod yoq turibdi agar man buni pibarmodini oladigan bo'lsam mana bu glossinessim, esa уже umuman boshqa refleksini umuman boshqa anaqada ishlashi boshlaydi hop bu narsa har doim yoq turishini tavsiya qilaman o'shanda mana bu glossiness amount ile to'g'ri ishlashni boshlaydi masalan nol butun uch yoki shunga o'xshagan narsa beradigan bo'lsam ko'rayotgan bo'lsanglar chekkalari mana o'zida nur qaytarishi ancha kam ekan buni yoqadigan bo'lsam o'chiradigan bo'lsam mana bunaqa g'alati holatga kelib qoladi atroflari yonib bu e, koronani birinchi versiyalarida bo'lgan e, bug, keyin obta chalingan обновление bo'lgan paytda korona ikkalada mana shu obta chalingan buni doim ham yoqib turishni tavsiya qilaman hop shu bilan e, korona light mtl va hozir current light mtlni misol ha current light mtlni yana bitta ketirgan joyim bor ekan hop control z mana buni o'zini ochib turib mana bunga beramiz stop Auto save ketyapti hozir pauza qilib turaman Auto save tugadi hozir mana bu current light mtlni bunga beramiz berib qaytadan interaktivni ishga tushiramiz kamera 2 ga o'talab olaman obyekt yaxshi ko'rinishi uchun hop bundan oldingi jinoyatchilar chiqib qolishdi mana bizada bitta ko'rayotgan bo'lsanglar emit light degan narsa bor buni hozir e, amalda ko'rish uchun yoniga yana bitta sfera yoki shunga o'xshagan e, bitta plane chizib ola olaman hozir mana oddiy plane hech qanaqa anaqasi yo'q material hozir oddiy berib qo'yamiz default material hop oddiy korona material legacy endi hozir mana bu light anaqalarni e, light sourcelarni hammasini off qilib qo'yaman off deki bu bizada mana bunaqa yorug'lik beryapti mana bu light mtlimiz emit lightni o'chiradigan bo'lsam bu faqat o'zi Atrafki atrofga hech qanaqa yorug'lik bermaydi hop direct signality hammasi o'sha e, lightlarda qanaqa bo'lsa bası. ham xuddi kuduşuna kışlıydı. ya'ni yo'naltirib hop remit on both sides ichkarida ham tashqarida ham yoritadi bu effekt ikki marta oshirishi mumkin lekin e, buni ishlatish tavsiya qilmayman yana bilmadim balkim ishlatsa bo'ladigan joylari bordir hozir mana bu misol chiroyliroq ko'rinyapti ho'p bizada ham visible directlyni o'chirib qo'yadigan bo'lsak bizga directda ko'rinmaydi qolgan kartalarga ta'sir qiladi mana bu hamma shu e, kartalarda ko'rsatish yoki bekitish qilsak bo'ladi ho'p wireframe mana bosadigan bo'lsak bizada mana bunaqa holatga olib kelib qo'yadi materialimizni material berilgan obyektni ho'p mana bunga tegmaymiz bu o'sha boya e, alfa kanalda override berish e, o'sha nima qiladi override berish uchun ishlatilinadi ho'p bizada bu yoqda yana korona hop mana bu color bilan ishlash ko'rdik colorga har xil tekstura berib ko'rish ko'rdik va e, mana bu opacity tekstura berish ko'rdik ho'p Temperaturalarni ham ko'rib chiqyapti. Masalan, hozir men buni sal sovuqroq qiladigan bo'lsam, masalan, yarim ming kelvinga olib chiqadigan bo'lsam, уже mana qanaqadir oyi ko'rinishiga kelyapti. Xo'p, hozir hamma laytlarni qaytadan yoqaman. Va emit lightni olib tashlayman yoki yo'q emit laytni yoqib qoldiraman chunki e, qanaqadir miqdorda haqiqiyligini ko'rsatyapti mana buni o'chirib yuboramiz bo'ldi buni ishi bitdi ho'p e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darslarda xudo xohlasa ko'rishguncha har salomat bo'linglar